हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और एक्सेल में आज हम सीखेंगे डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करना कैसे हम डेसिमल पॉइंट्स रिमूव कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं और अब हमें इनमें से डेसिमल पॉइंट्स हटाना है हटा देना है इसमें से जैसे ये 4.2 लिखा हुआ है 3.22 लिखा हुआ है ये माइनस 7.888 लिखा हुआ है तो इसमें सब में डेसिमल लगे हुए दशमलव वाला है सब देख रहे हैं ना तो हमको दशमलव हटाना है तो कैसे हटाएंगे तो देखिए दशमलव हटाने के लिए दो तरीकों से मैं आपको बताता हूँ पहला फॉर्मूला तो इंटीजर का फॉर्मूला है अब आपको तो पता ही है इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना सब वीडियो बना चुके हैं कि आपको इतना पता लग गया होगा कि ये इंटीजर फॉर्मूला करेगा क्या देखिए इंटीजर या तो प्लस में या तो माइनस में वैल्यूज कंटेन करता है रखता है अपने पास ठीक है तो जब इंटीजर फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने यहाँ पे हट जाएगा तो देखिए कैसे ये इंटीजर लगाया हमने और यहां पर इसको सिलेक्शन मिल गया अब इसको बंद कर देते हैं तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये 4.2 जो है 4 बन गया अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करवा देते हैं तो ये देखिए जो भी डेसिमल में थे नंबर्स वो डेसिमल पॉइंट्स रिमूव हो गए और यहां पर देख सकते हैं आपको होल नंबर मिल रहा है कुछ इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं इंटीजर फॉर्मूले का यूज करके तो अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या है देखो ट्रंक का फॉर्मूला दिया होता है मैथमेटिकल फॉर्मूले में आता है ट्रंक तो इसमें कुछ स्टूडेंट कहते हैं फालतू में दिया होता है फालतू में नहीं होता है कोई भी चीज फालतू में नहीं होती है तो देखिए यहाँ पे ट्रंक का फॉर्मूला लगाइए ठीक है तो ये ट्रंक लगा दीजिए और अब इसी डेसिमल को सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है सेलेक्ट कर लिया अब ये ऑप्शनल दिया हुआ है नम डिजिट आप इसको छोड़ भी सकते हैं तो इस ब्रैकेट को बंद करते हैं एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ देखिए फोर हमें ये रिटर्न कर रहा है ठीक है ये देखिए ये इसको अगर मैं ट्रैक कर देता हूँ नीचे तो ये हमें थ्री रिटर्न कर रहा है ये माइनस सेवन रिटर्न कर रहा है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा पीछे लेके जा रहा है और यहां पर यह भी माइनस सेवन रिटर्न करा यानी कि अगर पॉइंट फाइव या फाइव से ऊपर होगा तब तो इंटीजर फॉर्मूला आगे बढ़ा देगा नहीं तो पीछे कर देगा लेकिन इसमें क्या है कि पीछे ही लेके जाता है ये trunk formula T R U N C ये ट्रंक फॉर्मूला है ठीक है तो ये ट्रंक फॉर्मूला था और इंटीजर फॉर्मूला आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video